物质宇宙及意念建构。根据 Says 的观点，物质宇宙是由每个人的意念共同建构而成的。意念是一种能量形式，可以穿透时间和空间，影响物质的形态和运动。因此，我们的思想和情感不仅是我们自己的体验，也会影响到我们所处的环境和现实。我们可以通过意念的力量来改变自己的生活和周围的世界。 三 S 还认为，每个人都有自己的能量场，这种能量场可以影响到周围的人和环境。因此，我们的思想和情感对我们自己和我们所处的环境都有着重要的影响。当你发出呼求的同时，你内在的神也在找你。这种观点表达了一种信仰或灵性的立场，主张每个人都拥有一种内在的力量或神灵。 能够指引和帮助他们在生命中找到方向和目标。当一个人发出呼求时，这种力量就会回应并指引他们前进。赛斯可能认为，这种力量可以通过冥想、祈祷或其他灵性实践来加强和培养。这种观点强调个人的内在力量和自我实现，强调人类与宇宙之间的联系和意义。所有的经验都在某种永恒的现在共存住。 过去、现在、未来同时存在，可以在当下做改变。这个观点被称为永恒现在。他主张一个人的经验并不是线性的，而是同时存在于过去、现在和未来。因此，当我们做出决定或行动时，我们不是在改变过去或未来，而是在改变当下存在的永恒现在。这种想法提醒我们要关注当下，并以积极的态度对待我们的生活和经验。 在认为，所有的经验都存在于某种永恒的现在中，这意味着过去、现在和未来都在某种程度上同时存在。因此，在当下采取行动可以影响过去和未来。这种观点对于个人自我成长和目标实现非常有益，因为它提醒人们可以在当下做出改变，以影响过去和未来。举个例子，如果一个人想要改变他过去的决定和行为， 他可以开始行动，并以不同的方式行事，以此影响他的过去并改变他的未来。这种观点也提醒人们对待当下的重要性，因为它可以塑造未来的发展和自己成为的人。存有 entity 及基本的自己是永生的、无形的，它有一个几乎无尽的能量供应供其支配。个人只是那全我 whole self 用我们设法用肉体来表达的那个部分。 根据 s a 的观点，存在 entity 是基本的自我，是永恒存在、无形的实体。它具有几乎无穷无尽的能量供应，可以支配和影响我们的现实和体验。个体只是整个自我 （whole self） 中我们试图通过肉体表达的那部分。我们的肉体是我们的意识体验的载体，但我们的存在超越了我们的肉体和个人经验。我们的存在是无限的，包含了所有的可能性和潜力。 可以不断的进化和发展。在这个哲学观点中，我们的身体只是我们意识体验的一部分，我们的存在远远超越了我们的身体和个人经验。我们的存在是永恒的，超越了时间和空间的限制，是一个无限的自我进化的过程。内在的需要唤醒了心灵能力。三个的观点认为，内在的需要能够唤醒心灵能力。 引导人们发挥自己的潜能，进而体验到更丰富、更有意义的人生。他强调，每个人内在都拥有着独特的能力和天赋，只要有意识的去发掘和运用，就可以实现梦想和目标。在认为，内在的需要往往表现为对自我实现的追求，即透过发挥自己的能力和潜能来实现自己的目标和愿望。他认为。 人类的心灵能力是一种非凡的资源，可以帮助人们解决生活中的各种问题，并且开创更美好的未来。总之，根据 Science 的观点，内在的需要可以成为引导人们唤醒心灵能力的关键，让人们实现自己的梦想，创造更加丰富的人生。